Beleza, galera. Agora eu vou, dar, eu vou tentar dar um up aqui. Eu tomo um café pra de dormir. E beleza. Consegui um dano 6 aqui. 6, 6. E 5. Será que não tem nenhuma missão aqui, não? Só prazer? Não. Vou colocar pro nível 7, será? dar uma olhada aqui. Cinco. Tipo. Ah, deixa eu ver aqui nas missões. Já acabou aquele negócio, né? acabou. Então não serve pra nada. Eu vou dar uma evolução na conta, galera. O vídeo vai ficar aí, mano. Deixa eu ver quantos minutos eu tô vídeo. 32, é doido. Seis, cinco, seis. 10 também. Deixa eu ver aqui. 500. você não tem nenhum acesso. Não, ah, aproveitar aqui, vou colocar que ver. Né? Explorar, na verdade. Gold, gold. Ah tá, tudo gold, então. Tá bonito então. Cadê? Organizar aqui. Não entendo essas travadas, mano. Bosta. Uma coisa pra fusão. sempre é assim, galera. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma troca aqui. Pegar um nível 6. Hum. só mais de um dano sim. Ah, peraí. Ah, precisa não tem. infelizmente. Seis, seis seis. Cinco, seis. Beleza. Aí, meu filho. Talvez dá pra fazer uma prova aqui já. De longo prazo. to leave this town Cause lately I've been feeling down To make you smile And you need me Obra Maia, eu tenho que ver, dá uma acelerada no vídeo porque isso, quer ver, é melhor pro canal, né, mano? Não tem rolando, aqui, que eu tô upando. Né? Uma, quando for evolução mais eu falo focada pra pegar muito FC mesmo. Aí eu vou na. Nem tô gravando que. Nem acelera o vídeo não, na verdade. Me perdi tudo aqui, mas tudo bem. Porque assim eu acho meio chato. Aí a pessoa fica aqui falando, falando até perder o assunto, o vídeo fica até sem graça. Beleza, né? Só sei que eu criei muita carta, eu tô fazendo muita, muito up nessas cartas. Nível, né? Isso tá, vai ajudar muita conta. Não, não, não. Beleza? Aí, ó. tô usando autoclick, pra quem não sabe, quer ver, é só pesquisar aí no Google, mas você aperta F8 e fica clicando mais rápido, Aí você não cansa o dedo, além de ficar de boa, mano. Outro programinha que, desculpa o jeito que eu tô falando, mas tem outro programinha aí, que é bem melhor que o autoclick, eu vou trazer pra vocês, pra frente. Eu vou upar a montaria, porque aqui não tem, mas no próximo, em outro DT, quando eu for fazer evolução, eu quero mostrar pra vocês. Beleza? pegar nível 16 aqui na... Tem um pandeiro. Ah, eu vou tirar esse pandeiro daqui porque ele tá ajudando em nada, mano, na moral. Ah, não dá tributo, ainda tá nível baixo ainda. Vou colocar alguma coisa que presta aqui pra poder ficar melhorzinha a pontinha. Tem um pirulito? Sei, quer saber. Pandeiro. Não, ah, tem aqui, ó, tá aqui, só colocar aqui. E o pai, e né? É melhor. É devagarzinho, rapidão que a gente vai estar tá bem forte aqui. Dá dicas aí também, beleza? No comentário. Usa a barra de comentários aí pra dar umas dicas porque eu tive que falar. Eu tô. Acho que quando eu renovar o. É, tudo Capitão América. Os outros colar que eu tenho, tá vai estar tá muito boa, mano. Se é pra fazer isso ainda hoje, Tentar, tá, né? Porque. Aqui tá o dobro de cupom então. Samara tenta. Beleza. Vamos deixar as cartinhas tudo para, galera, porque mais pra frente, não, se for pra usar, já tá com elas todas aí. E por isso que o vídeo vai ficar longo, mano. Vamos vocês 48 minutos de vídeo. E era trabalho. Vamos dividir esse vídeo em duas partes. Talvez você tá assistindo a segunda evolução. A primeira, eu não sei. Você que vai dividir duas. É bom não fica com um vídeo, porque faz tempo que eu não faço uns vídeos assim. Também pra quem tava com saudade, vai acompanhar uns vídeos da hora aí. É, vamos, vamos. Vamos ver se dá pra pegar. menos esse nível preso aqui, acho que não. Vai pegar só um 12. Ou meio por cento, né? Tem pelo menos nível 12 que se pegar. Hum. Tá bom, né, galera? 14, 14. Ixi, mano, isso aqui dá muito mais, ó. É uma coisinha, um pouco, né? pouca coisa, mas faz diferença. Esse aqui dá muito, né? Não deu nada, né? tá? Não, 28, 28, 28, 35. Hum. Kit médico. Vamos comparar. 30. quero tijolo aqui, é. para aqui no kit médico pra ver se ele pega mais atributo. Por enquanto tá assim, vou deixar o crédito lá fora, porque não tá dando muito atributo no momento. Não tem as cartas dele pra poder abrir. Mas que tiver mais carta, tá abrindo. Então, nessa conta eu não posso fazer recarga, galera, porque eu ainda não tenho... O e-mail não é meu, essa conta aqui é só pra fazer evolução e tirar PVP pra vocês. Então não tem como eu pegar e o cara colocar recarga nela, né? então eu vou acabar tomando tomar no, brilho, no caneco. Porque isso aqui é conta de inscrito, né, mano? E às vezes que o cara pode só estar tá esperando fazer, gastar dinheiro na conta, vou depois, depois ó, catar o dinheiro, dar a conta de volta, foi falar a verdade. Vai ter, vai ter como provar nada. as recargas não tem como. Quem tiver um e-mail verdadeiro, é da, da conta do cara, né? Infelizmente, eu só vou fazer evolução conforme que vai faltando evento. E assim vai, na continha vai estar tá aí para PVP. Eu não vou vender também, porque foi um presente pro inscrito. E vai estar tá aí. Se alguém quiser ficar como escravo na conta, entrar em contato comigo lá no Facebook. A gente pode fazer um... É, conversar um pouquinho. Se puder fazer isso por mim, deixa eu ser aqui, como escravo aqui. Beleza? Vou ficar nível 22 na, no kit médico, né? Interessante. Beleza? Agora vamos olhar aqui. 76. É, vai dar mais um pouquinho de atributo. 65. E você? 66, 86. Não, deixar o 20 enquanto. Isso aí, né? Dá uma fadinha aqui em você. Minotauro. Tá aqui, é, tá pegando atributo, mano. Força física. E aí, galera, vocês vão ver, conta vai pegar uns 5 de atributo de boa, mano. Nesse nível aqui, ó. 31. É só renovar meus anéis, renovar o escudo do Capitão América lá, que rapidinho pega. Eu já tava pegando 4k de atributo. Pegar 5k, aí ah, aquela Amone vai virar aquele lá janta. Que vocês vão ver. Já tá forte. O brioco. <laughs> Pode falar a palavra no YouTube, então. É isso. Bora, bora, bora, bora, bora. Eita, 21. Vamos lá, Minotauro, é o, é o brabo. Beleza, nível né, 21. Não, não tem nem comparação com essa carta aqui, essa carta tá pelando demais. Beleza? Vai ter fusão pra fazer de anel aqui tiver, é, precisar que ver, é só renovar o escudo da América, né? vai ser mais fácil. É, vamos aqui na, na vou inventar e pega mais 5. Quem é boa? Aí, ó. Não li, mas vá, vai. Vem aqui. Agora tem 2 mais 5, Mais 5. Além de tudo, tem mais esse aqui, ó. Aí como é que é bom fazer fusão? Fez. Mais 4. Mais 4 também. Bracelete é bom, mano. Deixa eu ir aqui pra pegar as outras coisas. Deixa eu ver se tem mais bracelete aqui. Tem nada. Opa. Vai ter não. Ó, é consegui é pegar um outro dano 6 agora. Ah, dano 5. Vamos, vamos, trava não. Vou colocar esse bambu aqui pra ver. Mas vai tirar atributo, viu? aí por enquanto é permanente. Tá doido que bambu mais de uma puta. Tá lá, bambu. Por que, que dá estranho aí? Ninguém é panda aqui não, meu filho. A gente tudo caiu atributo. Não sei da onde, mas caiu. Ah tá. Disfarce. Um, dois, quatro, né? esse aqui para poder colocar ali. Ah, isso aí, galera. O que mais eu pegar aqui, ó? Não dá. Agora eu vou vir aqui para fazer Fusão, deixa eu ver quatro, três. Né? Três, três. Vai dá não, mano. É isso aí, galera. Quatro, três. because on a whole nother level Girl, he only fucked you over cause you let him Girl, I guess he didn't know any better Girl, that man didn't show any effort Do all I can just to show you you're special Certain it's your love that holds me together And you say he been killing the vibe